ऐसा कुछ नहीं होता कैसे नहीं होता नहीं होता है तो नहीं होता है तुम्हें कहीं नहीं होता ऐसा है ये गुंडा कर दी अपने घर में दिखाना यहाँ नहीं चलेगी अपने घर में गुंडा कर दी दिखाने के लिए गुंडा बने हम हद है बेवकूफियत की